What's up friends? My name is Leon and you are watching Leon Guerrero TV. If you get to hear me now For today's video, as promised, itutur ko kayo sa aking accommodation na very very mura lang. Sana siya bunk beds. So, magkakasama kayo sa isang room. Depende kung apat, walo, ganun. May mga rooms na apatan, may rooms na walohan, ganyan. Kung gusto nyo puro female, meron din. Ganon. Kakagising ko lang, may kalokohan akong ginawa. Nakalimutan ko yung password sa locker ko. Eh, 9am pa yung reception, so hindi mare-reserve. Hanggat hindi bukas yung reception nila. 9am pa, te. So, I'm here along hindi ko alam tong street na to basta ang alam ko lang is ayan siya Chongjongno train station so pagbaba mo dyan o kaya may mga bus doon doon ka bumababa diretso mo lang dito ayan na ito na agad yung guest house. So may nagko ng basura. Today. Basura, basura. Ayan. So, ito yan, no? Kimchi guest house. Ito yung, yung streets. Ito yung street dito niya. So, tara, pasok tayo. May ATM na rin na sarili. Eh. So downstairs daw yung reception. maingay tayo kasi ano pa, huwag maingay kasi 6.30 in the morning pa lang. Dito yung ng smoking area, coffee coffee. And this is the reception. Ito yung pantry area. Yan, pantry area. Yeah? Medyo madilim. Ayan. Kasi umaga. Sa akin. Ito ang hugas-hugas. <laughs> Laba ang dating. Washing machine. Tapos yung kain ka dyan. Pwede kang magluto-luto. Ito naman. Uh, mga microwave. Huwag na ka Dapat yan, basahin yan. Sa water may baso at gusto mo magano ka na lang yung yung pag bumili, ka ng water bottle water mineral water nakalagay sa bottle refill refill ka na lang every time na alis ka kasi tipid tipid so yan mga rice cooker ulit at ito select pan ito na tayo ah. pa ginawa ulit to your couch. Kung gusto mo manood ang TV, ewan ko kung maintindihan mo naman TV. Tapos, ano pa ba? Oh, back. Naglubed the machine sila. Sa akin. Hindi mo na kailangan lumaba. Tapos laro, laro. Ito may lalagay yung D-card mo. Maglaro ka na. Where are you from? Sabi ko, saan ka? Saan tayo? Ito, Manila. Tapos meron silang ah. Table Tennis! Table Tennis! Table Tennis! Kasi tambay-tambay, iba-ibang lahi kasama ko dito. Dahil sobrang aga ano pa, natutulog pa sila. So, quiet lang ako. So, Tapos, nilalagay nila yung mga pictures nila dyan. Kapag, kasi mga ano yan eh, nagpapaiwan ng gamit. Kunyari check-in nila ng alas, check-out nila ng 11 a.m. Iwan na lang muna nilang gamit nila dito babalikan nila mga hapon, ganyan. Minsan naman, after two days, kung nag-out of city sila, no? labas ng Seoul. Yan, makikita mo yung mga maps. Tapos may computer, pwede ka mag-computer, libre lang, pero yung printing may bayad. May free wifi. Pero ang reception nila is ano 9 AM lang hang at ano hanggang 11. Extra. Punta na tayo sa room ko. yung ilaw dito, automatic sensor lang yun. Eh. Pag patay, pag walang tao, patay siya. Pag dadaan ka, bubukas. Sobrang liwanag. Ilaw. Dito yung mga sa ground floor. O, di ba? Bumubukas yung ilaw. Pero, tingnan ko. Yung 107. Passport. Ah, bawal pakita yung pa. Ayun, so bukas na. So, yun. Apat. Apat na bit. Ito pa. O, ano diba? ganyan lang siya tapos ito yung locker ito yung locker ko na ayaw magbukas doon tayo sa labas kasi balik ta <laughs> balik ako dito sa labas kasi may natutulog diba baka makaaway tayo okay. ayan ito yung CR CR ng lalaki. Yan yung CR ng babae naman. CR ng lalaki. Tara, pasok. Uh, ah. blower. Tapos, hand wash. And the toilet. Yan. Tatlo yung cubicle ng ano. Yan, tatlo siya. Tapos ito pa. Basta tatlo yun. Tatlo. Um, shower. Sa tatlo, <laughs> pwede mag-shower. Common to. Naligo doon. Dito isa. Tapos pangatlo dito. <laughs> Ayan, di ba? Happy, happy. Pag nga pala yung mga plan dito, kailangan, ano, bilog. Kailangan bibili kayo ng ano, ng ganitong plug. Bilog. or magdala, magdala ka na lang mahal dito eh. Para 250 yung adapter na na bilog, ay ah, na flat magiging bilog. So, magdala ka na lang. So, lahat daw yan sa Korea. Ganun. I think that's it friends. If you like this video, give it a thumbs up and subscribe to my channel. Don't forget to be awesome, not hate much, love, peace out.